Итак, раз, скорая. Да, кажется, я вижу там какие-то огоньки. Многообещающие. Да, это междурядье было правильным выбором. Господи, вы хотите сказать, что это все такси? Такси, такси, такси, такси. Еще такси, автобус. Такси, автобус. Черт подери. Так, ну я в жопу слепой, но я вижу, что это тоже скорая. Такси, такси, такси. И еще одно такси, которое иногда вас подвозит. А, номер два. О, блин, как же я люблю эти пробки, а? Бип-бип. Мне кажется, или в этом городе слишком много таксистов, а? Так, так, так, так, так. Ну, блин. Ну, ты либо едь, или ну, не едь. Почему я еду не слева? Так, вы если я что-то пропущу, считайте без меня, а то я тут всякими глупостями занят, там, не знаю, за дорожной ситуацией слежу. У нас что? Нет, это не скорая. Это какая-то маршрутка с надписью «Дети». С детей, которые куда-то бегут. Безнадежно устарело, надо нарисовать новые с телефонами. Как-то темно стало, надо быстренько поправить экспозицию. А, все поправил. Иди нахуй. Делом занят. А! Как бы боулинг не сыграть тут. Так. Направо? Возможно. Нет. Черт. Боулинг, да. Пронесло. У -у -у. Ну и Навке выехал в середину, когда можно было спокойно проехать по его дорожке. Наверное, по привычке. Воспитываю себя хорошие привычки. дорожки это опасно. Встречки, открывающиеся двери, разметка высотой 5 сантиметров. Ушататься не просто, а очень просто. А между ряди что с тобой сделается? да, налево. вы ехать сегодня будете, нет? А, понятно, ясно. Блять. Тут по всей Москве на асфальте разбросаны такие лепехи, как будто кто-то проблевался бетоном. Потому что и правда миксер ездил и обсирался по дороге. Оу. Спасибо. Поедем прямо, что ли? Здравствуйте. накачки, низшие формы жизни на Земле, надо их пропускать. Давай, едь уже. Молодец. Э, Че, все, кончились кегли, да? Кончились. Блин, ну ты борзый, а? Thank you. Так, нафига мне это между междурядье? А, я поеду прямо и выйду на Кремлевскую набережную. Почему бы и нет? А что все стоят, я не понял. Че, где, как? Ой, да похуй мне. А, 30 секунд. Ладно, пройдусь пешочком. стоп, стоп, стоп. Да можно ехать, что?